هذا الثور لم يستطع إمساك أي أحد لكن لماذا سيتبع الناس والسيارة أمامه؟ لقد دمر طلاء وخزان البنزين أعتقد أنه لم يظلم أحدا فهو يتعرض لأقصى من ذلك هذا الفيل لا يحب السيارات وخصوصا السيارات الصينية فهي تتكسر بسهولة يبدو أن هذا الدب لا يحب من يلاحقه من الخلف إذ